Ола. Всем привет! И сегодня мы будем украшать наш дом к Новому году! Как домники будем сидеть? Jingle bells, jingle bells. It sound right. Ну и, конечно же, наш Билен. Вот три волхва идут, про которых расскажу вам в январе. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии, чтобы в новом году получить много-много счастья и испанского языка.